Tjena sammans, det är Liam här och här är min kanal Sina Games. Det kommer komma upp gameplays, tutorials, plugin showcase och sånt. Och spel med vänner. Men vet du och så kommer det komma specialer. Och för att se de specialerna måste ni prenumerera på den här länken som kommer komma upp här på skärmen. Så om ni klickar på den länken så kommer ni fram till min eh, kanalsida och där kan ni prenumerera. Så ja, vi ses då.